है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे जो टाइम स्टाइल डेट स्टाइल और वेदर स्टाइल ये भी आपको यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पर आइकन पैक भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है इसका हर आइकन जो आपको काफ़ी स्मॉल में मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया अब बात करें यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है इसमें भी आपको इनेबल डिसेबल जो रेड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसका कंट्रोल पैनल आपको थोड़ा सा थ्री लुक प्रोवाइड कर देता है जो काफ़ी बेहतरीन दिखता है और यहाँ पे स्टेटस बार पे आपको network icon battery icon and VoLTE icon काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो काफ़ी प्रीमियम फील देता है तो चलिए इसी के साथ इसके सेटिंग के इंटरफेस पे चलते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आप हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पर आपको आइकन जो इसका सेटिंग का काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर दे तो बात कर लेते हैं इसके अबाउट की तो अबाउट यहाँ पर आप देख सकते अबाउट में इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है और बात कर ली यहाँ पे डायरा पैड की तो डायरा पैड भी आप देख सकते डायरा पैड भी काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है आपको और इसका भी डार्क मोड ऑफ है फिर भी आपको यहाँ पर जो डायरा पैड डार्क मोड में ही मिल जाता है और यहाँ पे इसका डायरे पर जो कलरफुल में आपको मिल जाता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है इसमें आपको जेस्टर जो ये आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है तो चलिए इसी के साथ इसका जो डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस थीम में आपको डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं डार्क मोड मैंने वो इनेबल कर दिया था और यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका डायरे पेड में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता है और यहाँ पर आप जो सेटिंग का इंटरफेस देखिए सेटिंग का इंटरफेस आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है यहाँ पर आपको जो है विदाउट डार्क मोड में यहाँ पर जो है आपको डार्क मोड नहीं शो करता है सेटिंग पे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और डार्क मोड इनेबल करने के बाद जो है आपका सेटिंग का इंटरफेस भी फुल्ली डार्क में हो जाता है जो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है तो चलिए इसी के साथ इसके लॉक स्क्रीन पे चलते हैं तो लॉक स्क्रीन देख सकते लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल डाउन वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और भी ज़्यादा कुछ इसमें कस्टमाइजिंग नहीं है मेरे भाई और ये थीम हमको काफ़ी पसंद है इसका नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते जो कि आपको थ्री लुक में ये भी मिल जाता है ये अभी डार्क मोड इनेबल था इसलिए विदाउट डार्क मोड में आपको जो नोटिफिकेशन पैनल एक बार दिखा देते हैं तो डार्क मोड में देख देख सकते हैं कि आपको इसका जो नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर देता है जो कि हमको काफ़ी पसंद है एक्चुअली विदाउट डार्क मोड में भी देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल तो मैंने डार्क मोड कर दिया डिसेबल और यहाँ पे आप देखते विदाउट डार्क मोड में आपको इसका जो नोटिफिकेशन ये